Eh, silit na. olmuşuz. Mükemmel. Ne oldu? Kayıt öyle.

Bakit? smile. Jacob is crying. Gutom. Gutom ka? Basak naman ni na. Gutom na. Lah. né? lagi Ada Gracias. Gracias. Nag-barf na. Ada. Nah.

Through all this time